Avui, les dones de la PA hem dit prou. Cada dia veiem com milers de dones arreu del món són agredides per el fet de ser dones. Moltes pateixen la forma més cruel de violència de gènere i són assassinades, tan sol per ser dones. I els mitjans de comunicació en parlen com si fos un fet normal. Parlem de camp mort i de presumptes culpables. Intentem suavitzar la realitat dels feminicidis. Les dones assassinades per fet de ser dones no han mort, les han matat i en són culpables tant els seus assassins com la societat que ens complici. Per la seva part, el govern ha retallat un 26% el pressupost d'igualtat des de, de l'any 2010. Per ells tan sol són xifres. Les dones maltractades esdevenen per ells un número d'informe en, un, en una compatibilitat, en un pressupost que et cal retallar. Per nosaltres, aquestes xifres han sigut, han sigut que es deixes a l'estacada qui més protecció necessitava deixant a l'atzar el futur de les dones que han patit més malmaltractes i les qui en patiran. Això és violència. És violència de l'Estat en contra les dones. En la societat patriarcal en què vivim, els poderosos s'aprofiten de les desigualtats per treure benefici. Per això veiem que les dones immigrants de classe treballadora, les negres, les lesbianes i trets, etc., encara pateixin més les desigualtats i opressió. No és la mateixa desigualtat que pateixin les dones de la PA, que l'Esperança Aguirre i la Cristina Cifuentes. Per això les més oprimides ens, ens hem de mantenir unites i lluitar pels nostres drets. Tot i haver guanyat moltes multes i estar fets posos a la igualtat, encara avui en dia les dones cobren uns, un sou de 20%, 20 baixos que els homes. No podem sortir al carrer sense que ens, ens accepti. I les actituds més tristes en les espais públics són totalment per la majoria de gent, envolint tenint tancades a casa, sotmetes i callades. Davant d'això cal respondre sense ser fortes, rebels i lluitant per els carrers, pernil, al al ser nostre. Volem fer-nos callar, volem fer-nos callar, però nosaltres ju juntes cridem fent ben fort. No volem ni una més assassinada. Prou violència en contra de les dones. Ara no, no llegiré el paper, Pues esa es la viva que va a quedar a partir de ahora. Se han muerto todas, todas estas que están aquí. Pero ha quedado, bueno, es igual, pero esa quedará viva. Eso era porque he visto que se habían apagado todas las velas, teníamos mucha ilusión en que se viera este, paseo, pero nos han asesinado las velas también. Entonces, decir que a partir de ahora Cada una de nosaltres recordarem a les 30 dones assassinades als països catalans aquest any. Assassinades només pel fet de ser dones. A partir d'ara, elles diran el nom de cada una. El 13 de enero del 2016, tienda Exposito Mendez, 43 años, de Velaseca, Tarragona. Deja huérfana a una hija menor de edad. Cristina Galvez, 37 años. San Feliu de Llobregat, Barcelona. Deja huérfana a una hija menor de edad. de maig, con 37 anys, de Canyelles, Barcelona. Havia denunciat i tenia un ordre d'allunyament activa. Aranzazo, a l'11 de juny, 40 años, asesinada por su marido. 8 de agosto de 2016. Shua Sandra Saura, 32 años, Barcelona, asesinada por su marido y deja un hijo de dos años. septiembre, María José, 50 años, premia de Mar, Barcelona, asesinada. Josefa, 80 anys, Arenys de Mar, Barcelona, assassinada. de junio, nombre y apellido desconocido, 31 años, Gino, Gironella, Barcelona, asesinada por su primo. 23 lagos, Sara, 28 años, de Tarragona, asesinada. ...24 de abril, nombre y apellido desconocido, 47 años, Val, Tarragona. Blanca Tárrega, 54 años, Tarragona, asesinada. 17 de octubre, Raquel, 37 años, más quefa Barcelona, asesinada. 5 de julio, Vanessa Miralles, 42 años, Barcelona, asesinada. 15 de septiembre de 2016. Flori, 32 años, Esplúas de Llobregat, deja huérfana a una hija menor. 21 de octubre, María Santos Gallardo, 73 años, Valencia, asesinada. 13 de febrero, Francisca Morota Martínez, 71 años, Valencia. Eh, 4 de 12 del 4 de 2016, María del Carmen Lauria, 48 años, venidor, Comunidad Valenciana, había denunciado, deja huérfana a una hija menor de del 6 del 2016, cadáver encontrado, Bertina Palma González, de 32 años, Torrevieja, Alicante, deja huérfanos a dos menores asesinadas. de julio, Cristina Zabo, 43 años, Benicassim Castellón, deja huérfanos dos hijos menores de edad. 28 de octubre, Jacqueline Luick, 75 años, Cal Alacant, asesinada. d'octubre, Vanessa Ferrer, 15 anys, Xella, València, assassinada. Isabel, 89 anys, Alacant, assassinada pel seu nebot. d'abril, Araceli Oliva, 75 anys, València, assassinada, 26 de agosto, Maite Blanco Garrido, 59 años, Ciudadella, Menorca, asesinada por su hijo. Deuda de María Ángeles López, 51 años, Catarroya, Valencia, asesinado. de enero, Lisa Yane, 49 años, Costa de la Calma, Palma de Mallorca. Había denunciado su país de origen. 11 de marzo, Victoria Sá, 19 años. Don Cervera, Mallorca, había denunciado. La orden de alejamiento estaba cabezada. Tamayo, Lucía Patrasco, 46 años, Puerto de Poyensa, Mallorca, asesinada. de setembre. Ada Graciela Benítez, 34 anys, a Eivissa, Balears, assassinada. 16 de, de novembre del 2016. Cecília Navarro, de 56 anys, Palma de Mallorca. I aquesta és la última que ha estat assassinada fins al dia d'avui. No volent ni una més assassinada. para Antopa,